voilà, comme vous le voyez, comme vous le voyez, et comme vous voyez le visage, voilà, c'est du moi de son hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un peu une nouvelle bourse, voilà, qui est la bourse de la Nouvelle-Zélande, voilà. Et apparemment, cette bourse euh, s'installe bien, voilà, et cette bourse aussi essaie de recruter comment elle peut. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est quoi C'est que essayez de, essayer de postuler parce que actuellement, il y a des pays qui réussissent à, régulariser, qui réussissent à, à vaincre la crise, du, la crise sanitaire, voilà. Donc, euh, ils vont commencer à... Il y aura, il y aura de, l'afflux en ce qui concerne des bourses, voilà, de tout genre. Donc, une fois que vous avez, vous avez une bourse qui ne vous demande pas des conditions, vous devez postuler et postuler. Voilà, mais avant tout, je voulais rappeler aussi que... Euh, pour ceux qui ont envoyé des messages que je n'ai pas encore répondu, sachez que le thème de répondre, pour répondre à vos messages, c'est assez de temps. Voilà, et puis pour vous aider, c'est-à-dire pour les questions que vous posez, voilà, si doit faire des recherches encore, ça demande assez de temps. Et puis si vous posez des questions qui se trouvent dans un pays et que je dois contacter d'abord l'université, ça demande aussi assez de temps. Voilà. Donc quand vous, quand vous posez une question et que je n'ai pas encore répondu, n'insistez pas. Je vois les, je vois les, je vois les questions, mais c'est le temps qu'il faut c'est assez de temps et vous êtes assez nombreux aussi à, poser ces questions-là. Maintenant, je voulais faire un récapitulatif encore. Pour ceux qui envoient les, des documents, c'est-à-dire ils, doivent postuler, ils doivent postuler à une bourse par exemple et qui envoient les documents pour que je puisse vérifier, je vous dis et je répète, si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, ça ne sera pas possible. Vous comprenez Voilà, parce que je ne vais pas je ne vais pas suivre ceux qui sont dans le groupe WhatsApp et puis et venir encore vous suivre. Vous comprenez Donc euh, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi j'essaie de mettre tout le monde dans le groupe WhatsApp. Maintenant, ce groupe WhatsApp constitue une aide pour nous et aussi pour vous, pour les services qu'on vous rend. Voilà, donc si vous, voyez que cela ne vous concerne pas, cela ne vous intéresse pas, c'est pas la peine de m'envoyer vos documents alors Outbox. Voilà, donc euh, ça sera pas, ça sera pas, euh, sera convenable. Et puis ne voyez pas en cela une affaire personnelle voilà, on vous donne seulement des, restrictions, des indications. Si vous suivez, alors on marche ensemble. Si vous ne voulez pas suivre aussi, ce n'est pas un problème. Voilà, je voulais vous dire ça. Et ce n'est pas obligatoire. Je vous donne juste des indications. Vous suivez et on peut aller ensemble. C'est comme ça ça se passe. Voilà, donc, ne m'envoyez pas vos dossiers Outbox pour que je puisse vérifier et pour que je puisse vous donner des, indications. On a dit un coaching. Un coaching, c'est quoi Un coaching, c'est pour vous donner des orientations. C'est pour dire non, ici, c'est pas comme ça. Ici, vous devez mettre quel document. Ici, vous devez faire ceci et cela. Maintenant, si vous, ça ne vous intéresse pas, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous voulez m'envoyer des documents Outbox pour que je puisse vérifier tous ces documents. Il y a tellement de documents, il y a tellement de demandes, je ne peux pas vérifier pour tout le monde. Si vous n'êtes pas dans le groupe, je ne peux pas, vérifier, pour tout le monde. Je réponds aux questionnaires. Si vous m'envoyez euh, des questions en ce qui concerne des bourses, des, des éléments que vous comprenez pas, voilà, moi je peux vous dire, ok, ça veut dire ça ce que vous avez vu en ligne, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et puis, essayez aussi de regarder d'abord les vidéos avant de venir me poser des questions. Vous comprenez Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, je voulais juste rectifier cela pour que, voilà, vous sachiez. Parce que ça devient répétitif et puis à chaque instant vous envoyez, c'est pas vraiment... Euh, ce n'est pas vraiment gentil et puis ce n'est pas vraiment joli à voir. Voilà. Et puis, faut pas, je ne vais pas répondre. Vous allez dire que je ne réponds pas à vos messages. Les, messages sont tellement nombreux que euh, je, je m'organise pour pouvoir répondre, sinon c'est tout le temps que je paye, vous comprenez Voilà, même pour juste trois personnes, juste pour trois personnes, ça demande assez d'efforts pour pouvoir, pour pouvoir répondre à tous ces messages. Et puis imaginez 50 ou bien 45 personnes, vous comprenez Donc c'est un, peu, euh, un peu vaste. Donc ceux que je n'ai pas encore répondu au message, essayez de me comprendre, je vais, je vais vous répondre, ça c'est sûr. C'est sûr, je vais vous répondre. Voilà, donc, on y va pour la bourse de la Nouvelle-Zélande. Comme je vous le disais, la bourse de la Nouvelle-Zélande, c'est une bourse qui est carrément pas compliqué. Voilà. Et les documents qu'on vous demande pour pouvoir constituer la bourse de la Nouvelle-Zélande, euh, c'est quoi euh, Vous devez juste euh, postuler avec vos relevés, votre diplôme et vos relevés. Je répète très bien. Je répète, je répète très bien. Si vous voulez postuler à une licence, essayez de leur envoyer tous les documents qui sont sous la licence, c'est-à-dire votre baccalauréat, le relevé, tout, les, tout ce que vous avez, relevé de, relevé de la terminale, relevé de la, de la première, relevé de seconde, si vous avez des relevés même de la classe de troisième, vous devez les envoyer. Faites ça, scannez cela et puis envoyez-le. Parce que ça aussi, ça compte pour la sélection, vous comprenez Voilà, ça compte, ça compte beaucoup pour la sélection. Donc, je répète, ceux qui veulent faire la licence, ils peuvent envoyer le diplôme du baccalauréat, le diplôme, les relevés de baccalauréat, premier trimestre, deuxième semestre, troisième semestre, et puis... Euh, pour la, première. tout ce que vous avez en dessous de la licence, vous pouvez leur envoyer ça. Ceux qui sont, ceux qui viendront pour le master aussi, vous faites identique. C'est-à-dire, vous, vous envoyez la licence, voilà, vous envoyez le baccalauréat. Si vous avez la première, les, relevés, tous les relevés, vous essayez de les mettre ensemble et vous les renvoyez. C'est par là qu'ils verront les compétences pour pouvoir vous attribuer la bourse. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc, euh, vous avez d'abord euh, cela, et puis aussi, essayer d'écrire une lettre de motivation. Voilà, une vraie lettre de motivation. Je ne parle pas des lettres que... Les lettres des... Je ne sais pas pourquoi que vous allez sur le net et allez recruter ces, lettres-là. Vous envoyez, vous, tous, euh, tous des lettres qui sont identiques. Non, essayez de réformer de vraies, de vraies lettres de motivation. De vraies lettres de motivation, ça parle de votre... De votre euh, euh, cursus parascolaire, vous comprenez, et de votre titre de, de bénévolat. Vous, vous, devez, vous devez tout raconter. C'est comme ça. Donc, n'allez pas prendre les, des lettres qui sont déjà sur, sur internet, identiques, et vous tous vous envoyez, vous envoyez, quand c'est comme ça, vous allez comprendre que quand vous n'avez pas la, quand vous n'avez pas euh, la bourse, vous vous dites non, je n'ai pas, c'est pas pourquoi je n'ai pas la bourse alors que j'ai une bonne moyenne. C'est pas comme ça, vous comprenez. Vous devez créer vous-même votre, votre lettre de motivation. Voilà, c'est comme ça. Donc, vous envoyez votre lettre de motivation, vous envoyez euh, un CV et puis vous envoyez euh, tout ce qui est comme diplôme et tout ce qui est comme certificat. Même si vous avez des certificats, vous envoyez. Ici, il n'y a pas d'histoire de langue, de langue anglaise et tout ça, non. Il n'y a pas ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ce qui va vous dire, je, vous ai déjà dit comment est-ce que vous devez faire pour les envoyer. Voilà, et la date limite, oh, c'est le 1er juin. Voilà, c'est le 1er juin que la date limite oh, à 16h30. Voilà. Et puis, euh, ce que je voulais vous dire, c'est quoi C'est que avant de postuler, vous devez, vous devez d'abord vous inscrire sur euh, l'université de la Nouvelle-Zélande c'est l'université Victoria. Voilà. Donc, euh, vous devez vous inscrire sur cette université. Et quand vous allez vous inscrire sur cette université, il va vous envoyer une lettre d'admission. De, d'admission et vous allez compléter cette lettre d'admission avec le dossier qui est cité. Et vous allez essayer de postuler à votre bourse sur, euh, en ligne plutôt. Vous comprenez Donc, c'est un peu ça. Donc, je répète, vous devez avoir comme ça des relevés, des relevés, des diplômes et vous devez avoir aussi euh, une lettre d'admission et vous devez avoir aussi une lettre de motivation. Donc euh, c'était un peu ça. Je vais d'abord vous essayer comment est vous montrer comment est-ce que vous devez postuler euh, pour avoir peut-être vous enregistrer, voilà, et demander une lettre, une lettre de d'admission. comme ça, vous allez pouvoir le faire. Et lorsque vous allez recevoir votre lettre d'admission, vous allez recevoir des numéros et tout ça, vous allez pouvoir postuler à la bourse. Voilà. Donc n'oubliez pas, c'était moi Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Abonnez-vous et surtout euh, partagez mes vidéos. Ok, ok les gars, donc euh, voilà, c'est le site qui est là. Voilà, je vais mettre le lien en description comme toujours et vous allez pouvoir euh, vous allez pouvoir postuler. Voilà, et n'oubliez pas n'oubliez pas donc euh, ici comme ça ils ont essayé d'expliquer un peu comment est-ce que vous devez euh, envoyer les documents voilà ou bien postuler donc je vais en français donc dans un premier temps vous devez d'abord vous enregistrer on dit une fois que vous avez créé un compte euh, un compte utilisateur votre demande vous pouvez l'enregistrer tout moment et revenir terminer après soumettre. Votre, votre adresse email doit être adresse personnelle. Ok. Donc, on va essayer d'abord de, s'inscrire. Voilà. Mais n'oubliez pas, lorsque vous allez, lorsque vous allez commencer, c'est pas ici que euh, vous allez tomber ou vous allez être. Voilà. Donc, je vais essayer de d'aller un peu en arrière comme ça vous allez vous allez mieux vous retrouver je vais essayer d'aller un peu en arrière donc vous suivez je vais effacer un peu de lien comme ça vous allez être ok voyons voir voyons voir voilà donc euh, voici l'interface voilà c'est l'interface qui est là donc, je vais mettre le lien, le lien en commentaire. Comme ça, vous allez voir l'interface. Voilà. Euh, donc, ici, pour ceux qui ont déjà le compte et qui veulent continuer à postuler, ils peuvent venir là. Ils mettent là euh, le mail et le password. Ils continuent. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas de, de compte, ils doivent créer un nouveau compte. Voilà. Ils doivent créer un nouveau compte. Donc, ici, create new account. Donc, vous cliquez là pour créer un nouveau compte. Voilà, donc euh, n'oubliez pas, vous devez d'abord avoir démission leur admission et ensuite euh, pouvoir postuler à la bourse. Voilà, donc vous allez créer votre compte ici. Voilà, c'est à la suite qu'on revient, qu'on revient ici. Voilà, donc vous allez entrer là le nom, prénom, je vais mettre en français. Le nom, prénom, comme ça. Ok, donc prénom, moi je mets toujours client Voilà et le nom de famille. Ok, téléphone portable. Vous choisissez c'est Côte d'Ivoire. c'est pas Côte d'Ivoire, forcément Ivory Coast. Donc euh, ici il n'y a pas Côte d'Ivoire. Donc euh, on va aller voir Ivory Coast. Voyons voir. Ici aussi, il n'y a pas Ivory Coast. Ok, repartons Côte d'Ivoire. Vérifions bien. Dans le nom Côte d'Ivoire, là, le truc quelque, quelque part ici. Ok, si on, si on ne trouve pas Côte d'Ivoire, on sera obligé de prendre un autre pays. Voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. Je sais pas pourquoi on ne trouve pas Côte d'Ivoire. Ou bien Ivory Coast. Ou je mets ça, je laisse ça en anglais, comme ça il va voir si ça va. S'il y a des dispositions. Voilà. Maintenant ici, je peux mettre Ivory Coast pour voir. Il n'y a pas d'Ivory Coast. <coughs> Donc euh, sûrement que les Ivoiriens ne peuvent pas postuler. Voyons voici à Cameroun. il n'y a pas Cameroun. Donc, euh, ils n'ont pas spécifié des pays, mais <clears throat> ils n'ont pas spécifié des pays, mais apparemment il n'y a pas Cameroun et il n'y a pas il n'y a pas Côte d'Ivoire. Voilà, donc euh, ah, il y a Cameroun, Cameroun est là. Voilà, il y a Cameroun. Mais Côte d'Ivoire, non, je ne sais pas pourquoi. OK, donc euh, on va continuer avec euh, Cameroun, comme si j'étais camerounais. Voilà, pour que vous puissiez postuler. Et le numéro du Cameroun, c'est quoi C'est plus 237. Et je mets mon numéro. Ok, donc j'enlève le plus. Ok, donc euh, Student ID. Student ID, c'est lorsque vous avez, vous êtes déjà euh, étudiant là-bas, voilà. Mais vous, vous n'êtes pas étudiant dans l'université, donc euh, c'est l'université Victoria. Vous n'êtes pas étudiant là-bas, alors ça ne sert à rien de mettre euh, la date. Voilà, la date de naissance, comme je viens de faire par exemple la licence, je serai né en 2000, en 2002 comme d'habitude ou en 2003. Voilà. désolé. Désolé, désolé, désolé. Donc, euh, je vais prendre par exemple 2002 ou 2003. Voilà, 2003. Ok. Donc, euh, ID. Je vais... Donc, euh, je vais comme ça. Login ID. Euh, email format. Donc, l'email, vous mettez l'email ici. Voilà. Ok, et le password, vous choisissez votre password, voilà. Confirmez le password. je ne suis pas un robot ici aussi vous cochez là et vous cliquez sur submit. s'il y a un souci ils vont vous dire qu'il y a un souci et vous allez rectifier donc euh, c'est pas un problème ok ok donc là c'est l'inscription sur le site voilà n'oubliez pas your account has been created login to access to the application ok maintenant le compte a été créé donc euh, on va aller comme ça voir dans notre boîte email voilà soit vous venez ici directement vous mettez là et vous faites un login ou bien on va essayer voir on va essayer voir voilà on va essayer voir ça passe directement donc vous suivez très bien vous allez voir vous même si ça passe ou pas aller dans le site, dans la boîte email. Ok, on de passe. Donc, on va faire un loading rapidement. Voilà. Dans le nom, vous voyez. Vous voyez ici, on vous dit non. If you continue to have trouble logging in, please use the forget link au oh, contact. Voilà, donc une fois que vous finissez de vous enregistrer sur le site comme ça, voilà, vous attendez un bon moment. Mais d'abord, essayez voir si ça peut marcher. Voilà, directement, vous essayez de postuler directement, ça peut marcher. Ou bien vous, vous allez recevoir un mail, voilà, qui comporte votre, votre mot de passe. Donc euh, vous essayez de d'attendre un peu, voilà, peut-être une heure ou bien 30 minutes et comme ça, après cela, vous pouvez maintenant recommencer à pouvoir postuler. Voilà, donc une fois que vous finissez de vous enregistrer sur le site, vous devez maintenant postuler. Donc, euh, je vais m'arrêter là et puis je vais faire une deuxième vidéo après, peut-être. Voilà, pour, pour vous expliquer comment est-ce que vous devez postuler pour la bourse. Alors, merci et puis à tout à l'heure.